嗨，大家好，我是飞马，我是怡现在我们人在台南市嘉里区最热闹的延平路上，这一条路呢，可谓是家里的牛肉一级战圈，整条路有好几家的牛肉汤店和牛排店。那今天我们要带大家来一间 CP 值非常高的牛肉汤店，叫做万里牛肉汤。到底它的 CP 值有多高呢？待会跟着我们进去瞧一瞧就知道了。 那我们就走吧。好，Go。 好的，我们的餐点终于都上来了，太饿，了。已经喝掉半碗的牛肉汤，还有很满的饭留给我吃，剩下一点。他们做的饭好吃吗？好吃，非常好吃。照惯例啊，主要吃饭之前呢，一定要先喝一口汤，才会舒服润肠。 太美味了。老板说啊，他们的牛肉汤啊，是每天都新熬的，没有用过夜的。如果当天的汤没有用完啊，一定一定就倒掉。所以啊，非常的新鲜。他们的汤啊。 是用新鲜的牛大骨、牛肉，还有蔬果、洋葱等等熬制的，非常好喝。他们的肉燥饭啊非常好吃，肥瘦相间，肥瘦相间，而且我一定要加胡椒粉，才会够味，非常的棒。 太好吃了！我很你以前不是有跟我讲过，这牛肉汤喝完会怎么样？这里牛肉汤喝完，尿尿都会有牛肉汤的味道。真的，我以前来这里吃牛肉汤的时候啊，还没有发现啊。结果有一次，你跟我讲完之后啊。 我回去念念的时候啊，还真的仔细闻，真的有牛肉汤的味道，很神奇。不信的话，大家可以来这边试看看。咦，你觉得他们哪一道菜比较好吃？吃吃看。好。我觉得这个比较好吃。这个是什么？越南。啊，越南好吃，但是我比较喜欢咖喱菜。 因为他们高丽菜非常的甜，非常的清脆，我非常爱。太好吃！如果是李子奶的时候啊，我只会点高丽菜炒牛肉，非常的爱，爱不最手。 我还要，好。大家，我跟你们讲，为什么这里 CP 子高，你知道吗？因为汤喝完了，还可以再续汤，免费续汤，可以所谓的牛肉汤喝到饱。A few moments later，阿姨，我要加汤，谢谢。你看，可以加汤。 好的，我们终于吃饱了，吃很饱，而且我还喝了两碗汤。我跟你一样喝了两碗汤，因为这里续汤是免费的，非常的棒。万肉汤真的很好吃，对不能吃牛的人来说，真的很可惜。好的，那我们今天影片就到此结束了。如果喜欢我们的影片，记得订阅、按赞、分享哦。下次再见喽，拜拜。